Thank you. وش قلبي هتطلق ابو الفضل الله لا يوفقك يعني دول شوحتيني يا غلسه يمه دم تقيل La machine à dire,